Oh, welcome, welcome to our channel. 我閃啦，我閃啦。炒煙。單門單門單門得唔得？定誒誒 Tetris。Triple triple side check 系咪冇开麦啊？冇错，系。 <laughs> 屌，我俾佢接，我俾佢。咩嚟？咩嚟？冇。no。四。咩咗？What？我想卖咗嗰只，我而家用紧 superlite。点解啊？好卵细，太细。我真系要咁细。太大。我只手好细。可唔可以整个？ D N D L 二 v 二男女混合双打，男女点？边捻度搵到女翻嚟啊？唔捻知啊？Ashley 啊，叫 d e s h o w 啊，捉到。系啊，希文都得，希文都得。哇！点？接到接到，一路变二接你。咩啊？无啦啦，无啦啦，揿人哋家姐系咪啊？屌叫？喂，佢家姐又玩定咩啊？乜捻嘢？古 i 欧 e 打啊？一定系玩呢把噶啦， 粗嘅問題。黐孖緊呢個，冇十六俾人就輸你。喂，頭頂，頭頂，你頭頂。最最頭頂。Hello。我頭頂你老咩？我頭頂。冇十六俾你。喂，入面入面入面，secret 都 ready，準備捉啊！我幫你壓制佢。OK OK，我走啊。咁打得上我邊？哇，遠啦，遠場啦，遠場啦。 分晒平，呢个唔见我啊！坐一隻，坐一隻，我下坐，我下拆佢先。我兜翻嚟多一件先，点？睇下份。睇下份。边只啊？靓啊！你嗰只，嗰只。快嚟！快嚟！拆开拆开，拆开！别死！你话？咁多鬼？唔系唔系唔系扯晒？系咯。O K。When player 咯，阿士。个 When 听到，When 听到。 我哋，得，睇下先啊。喂，快等快等快等快啲。好，好，好，好，好，好。唔好意思，快啲阿 Sir。得得得得得得得得得。今日我四百炮啊，有攞炮嘛？点解？我嗰系打 B 嘅嗰度。打 B 嘅依家去有山系咪？就落 B 系。死咗边只啊？埋队。黄火死。诶，黄火仲有一只。 系接门一只，喂黄黄底人接门啦，应该佢执咗 A.K. 啊，搵只试下回收。西未清嘅，西未清。O.B. 有声啊，听到。我去搵佢啦。大机去 T B，大机往 T B。有咪有事嘛？我有。 等人潜啲 base 打出佢，大机啊，好大机啊！一排都有机啊！喂，诶，系咪俾埋粒字幕咁宽？夹唔夹波？波。喂，打是有枪嘅？闪一啲，闪一啲，再闪啲，要备。我望左边。右边，右边，右边，嚟，受波。你屌你个会唔会话 minecraft 啊？